Ескерту, бұл видеоны аялынан қорққан еркектер ғана көрсін. Жануарлар арасында аялынан қорққан бір ғана арыстан екен. Егер сіз аялыңыздан қорсаңыз, эч ойлонбоңуз Сіз арыстансыз